Время 5.30 утра. И на самом деле это мое самое любимое время для того, чтобы спать. Но пришлось встать пораньше, потому что мы едем в Тажиранскую степь. такой вот темноте мы загружаем мотоциклы на прицеп и впереди нас ожидает 250 километров увлекательной езды по трассе. По времени до Тажеран примерно ехать 3 часа, поэтому собственно так рано мы и грузимся. За окном постепенно светает, пейзажи меняются, то степь, то лес, то какие-то поля, в общем все вот это вот типичное российское раздолье. Ну и непосредственно по прибытию на место мы разгружаем мотоциклы с прицепов и погнали! Thank you. Возможно, раны из таких горок каменистых и состоят. А он Байкал. А маску взял? А? Маску. Маску? А что у тебя? А -а -а. Это круиз-контроль. Так тебе ништяк. Открутил в горку и сидишь там в смс-ке пишешь. <laughs> Че трамбим, поехали? Что, собрался уже? Погнали. А, я пробил колесо. Так, все, давай снимай покрышку, а я пока на твоем покатаюсь. Тут надо отметить, что пробитое колесо в Тажиранах это совсем не повод огорчаться, а совсем даже наоборот. Это возможность отдохнуть от порой трудных каменистых подъемов и от рева моторов. Этакий шанс остановиться, оторвать взгляд от рельефа под колесами и окинуть глазами тажеранские просторы. Заценить эти аутентичные места, нетронутые прогрессом, и просто полюбоваться бескрайней гладью Байкала. Вот, например, стоит какая-то местная лодка, а вокруг никого. На многие километры никого. А тут вам и крупные камни, и маленькие камни, и даже камни среднего размера. И даже вот так на них можно делать. Ну а пока я все это снимал, колесо как-то само починилось и осталось его только поставить. Ну, собственно и все. Колесо готово. louca. Короче говоря, как надо правильно ездить по Тажиранам. Заезжаешь на горку, самую большую, и потом выбираешь любую другую горку, которую видишь, спускаешься и поднимаешься. Так и работают тажиранные покатушки. И все это время можно наблюдать, как классно блестит Байкал. А вообще в Тажаранах есть не только каменистые холмы, но еще и интересные места попадаются. Куда вы меня зовете? Что там, пещера? Есть довольно глубокие пещеры, а есть и серия древних наскальных рисунков, которые были выдолблены еще до нашей эры. А, это прям настенные наскальные древние живописи? Да. Это прям древние рисунки? Ну, кроме вот этого. Так. К сожалению, их на камеру-то, наверное, не Ты видно будет. Птицы. Там инопланетяне дальше. Так может это буряты делали? Где-то тут еще должны быть инопланетяне. Вот. А, о. -о. Нет, где-то еще будет. <laughs> Прикольно. Что? Египтяне. Это инопланетяне. А, инопланетяне. Ага. Вот таких инопланетян с рожками рисовали у нас на Байкале. Видимо, какие-то древние люди. О, он, смотри, он еще на сноуборде. Точно, смотри. На сноуборде, чувак. Инопланетянин, сноубордист. <laughs> Это, конечно же, никакой не инопланетянин, а изображение древнего шамана, одетого в головной убор с рогами. Ну и насмотревшись древних наскальных рисунков, нужно плотно пообедать. Очень вкусно и питательно. После обеда двигаем в сторону прицепов. По пути мне попалось упавшее дерево, которое преградило дорогу. И там, где парни умеючи преодолевают препятствия за секунду, я провел на нем целую минуту. А я идеально преодолел это препятствие? Ты вообще да. охуенно, прям знаешь, вот как, вот как надо. Да? Дай. Да. Красава. В остальном обратную дорогу мы проложили без всяких хард-подъемов, просто лесами и дорогами выбирались до места стоянки. А Саня по пути нам показывал Пауэрвилли. А почему бы и нет? В общем, обожаю катать по Тажиранам, обожаю за то, что здесь нет каких-то определенных маршрутов. Э, маршрут здесь каждый раз новый, и он вроде из раза в раз похож друг на друга. Высокие сопки, каменистые подъемы, редкий лес, но и все же каждый раз как в первый раз. Это место бесконечно может дарить эмоции, сколько бы раз ты сюда не приехал. От Иркутска до Тажеран примерно 250 километров езды, и эта сравнительно дальняя дорога кажется в кайф, потому что ты знаешь, что по приезду тебя захлестнет просто эйфория, как только ты открутишь ручку газа. И именно за это каждый раз я обещаю себе, что обязательно вернусь сюда еще раз. Thank you